ТП. Олени. Я лег в кусты, по мне прибежал олень а меня убил. Это кабан, по-моему. Кабан? Серьезно? Ну, по дороге прибежал. Похоже на кабана был. Слушай, блин, ну конечно олень, кабан. А может, может, лиса? Может, лиса. Может, жирные лиса? Жирная лиса, да. Хрюкает. Да, точно кабан. Вот, блядь. Бля, кабаны, вот я на кабанов очень хочу поохотиться. Отлично, есть кабаны, слава ну, Олег, <laughs> я даже это вижу. Он такой идет, идет, и все, ушел. Ну, сейчас я подойду вот к той башне, у которого Дрюха подсвечивает. Отлично. Совсем. А. Катапультировал метров на 50. Кабан. Кабан. Я бью кабана. Ой, вы... Но, но, ну, кабан не сбился. Давай, давай, давай, Зря а? ты, Коль. Ты теперь будешь ехать отсюда теперь, блядь, первый Сейчас это, я бегу за кабаном. Впереди вас. Да потом сгоняйте, давайте до точки доедем, 200 метров осталось. На точку не бежит, а кабан, да. Вот, я про это и говорил. Ёбаный рот. Запусти, кстати, тоже отдельный манок. Я за твой Интересно, я постреляю смогу Блин, Что? Я сфотографировал свой труп в процессе полета. Разгончик берем. Ну я просто двигаю да, да. через дорогу. А как тебе болеть? Отличный У вас полет. что там? 150 э, э а клуб анонимных суицидников, что ли? <laughs> клуб суицидных анонимников. <laughs> Бля, это полет. Суицидный анонимник это тот, кто анонирует до суицида или как? заметил прикол, что, что у тебя с твоим этим? А что с ним? Он у тебя без колес. Тебе колеса были. Ну, ну как тебе без колес, Олег, ездить? Отлично. Почти заехал на вершину борста. Выйди, посмотри из него. Есть першин на месте? Сейчас. Слушай, дай мне без шины у тебя. У есть. Это просто новая разработка, а не на воздушной подушке. Да, там подушки-то нету, там... На одна держи хуйня, которая, на которую крепится, блядь, колесо остались, и все. <laughs> Они крутятся. Блин! Я съехал, что вниз. Я остался полностью жив. Повезло. Блять, во всю технику какие-то бесы вселили, блядь. Твою... Это сейчас понаедало его из стороны в сторону. Потом а в нее кто-то вселился, ей-богу. А <laughs> ты им костер хочешь развести? О, так лучше. Запрещен. <laughs> Хотя так даже проще скриншот сделать. Мы ну тут, конечно. Я траву приминаю. Значит, их было два. Один, один у тебя убежал куда-то, другой у меня, или это был один тоже? Это было два зайца. Скорее всего, это заяц и зайчиха. Ну, заяц, погоди. Бля, три охотника не могли а, двух зайцев пострелить. Что за хуйня? А, я даже не видел зайца, я еще, не, я еще только подходил. Когда начали стрелять. Они а в траве, хер заметишь этих зайцев. Я убил одного зайца только что. Там тоже нашел делянку? Или ты затем же гоняешься бедным зайцем одним, который убежал? Нет, такой другой, по-моему. Хотя посмотрим, может сейчас его подойдут, посмотрю, и там кто-то из вас уже хвостики подстрелял. Хвостики. Лапки. А, прикольная тема, короче, в Атоме. А, есть всякие амулеты, которые mm. добавляют всякие силы, ловкости, еще что-то. Но чтобы их использовать, на надо, чтобы интеллект был э, меньше четырех. <laughs> Я очень хочу медведь тайга, или как она там называется. А то есть можно э, в тайге хоть на медведя, типа? Зимой. Зимой, ух ты, прикольно. А нет в пустыне на верблюдах, чтобы охотиться? Есть. Клево. Давай, Саш, придумай что-нибудь еще. Ничего не буду придумывать. Я, я все, все уже. А есть э, голым на слонов охотится в Индии? Голым? Почему голым? Ну, потому что голым. Вот так вот я придумал. Жарко, потому что в Индии. Слушай, ну в Индии все-таки люди не голые. Давай не будем. Полуголые. Ты был в Индии? Я не был в Индии. Ну да, что что ты утверждаешь? Я утверждаю, потому что я знаю. А откуда ты знаешь? Ты же там не был. Я там не был. Мне обязательно быть в стране, чтобы знать, что люди там не голые. <laughs> Я с большим скепсисом отношусь к твоему. Более того, я видел многих индусов. И я разговаривал с многими индусами. И... Но они же были не в Индии. Они были не в Индии, но они были одеты. Ты что, убился упал? что ли? Да, я упал с камня и умер. От старости. От старости. От бредовости. От бредовости. Да, я, я, я ушел в Индию. И я реинкарнировался белым слоном. Блять, сука, голых людей. Блять, они на меня охотятся, нет. Ой, бля. Сука. Отличная шутка, блядь. Ай. Тоже, да? Да, на ровном месте, поэтому у меня даже нет никаких проданий. Ну, смотрите, Олег уже подкрадывается. Ты фонарь выключил, что ли, Олег? Да. <laughs> Чтобы его не было видно. Ну да, Подстрелим еще. Вон, смотрите, уже видно его силуэт. Не вижу что-то. Вон, вон, вон, вон, в лесу уже бегает. Ну, я с биноклем смотрю. Я тоже с биноклем, но что-то плохо видно. Вот, вот, вот. вот. Да где, где, где? Вот так. А, так нормально. Просто местный дурачок не обращайте внимания. Что недопустимая цель? Почему не могу по Саше стрельнуть? Смотрите, а вот Саша там гора Фудзияма слева. Можешь стрельнуть. Это э, если, если должен, не целясь. Знаешь, когда не целись, притом не, не, не именно от меня тыкая, как-то вот, э, когда, то есть, как бы отводишь маленько от меня ствол, как только нажимаешь, сразу быстро на меня переключаешь и да, попадаешь по человеку. Кроме mm. того, когда ты попадаешь по человеку, появляются ну, дырки на теле как бы. да, есть. странно, и действительно, почему они должны появляться? Я вижу, что человек бежит, но у него ружье просто перед ним летит. Да? У меня То бегу без ружья? У меня бак... а если я так сделаю? Она просто летит, наверное, в сантиметров 5 перед тобой. Так, Хайлайк, признавайся, что ты качнул? Я э, качнул магию, то есть это ветка Дарта Вейдера. Кинес, скилл называется. На самом высоком гору можно залезть, она просто за карты за пределами карты? Думаю, она за пределами карты. Кто именно? Гора. Гора. Фудзи. Она вообще в Японии. Япония, она за пределами карты. Логично. Кстати, здесь вот, помните, мы когда стреляли в двух разных оленей? Да. Они тут до сих пор на водопое, так что... Ну. Эти олени? Да, я их спугнул, не убежал. Знаешь, пьют водичку, <laughs> а из брюха такая вытекает где-нибудь в другой стороне, да? <laughs> Да, наверное. Вместе прострела. Такое решето ебаное. Слушай, а мы, наверное, можем и на лягушек какой-то сюда. Тропа озерного края. На лягушек? Лягушачья лапа. Мы что, французы тебе? У тебя есть пакет с собой, чтобы походить на, на лягушек? Нет. Нет. Шитбеки. Нет. Я поохотился на грибы, я вам уже говорил. Просто подстреливай, да? Беспощадный охотник на грибы, Вышел на охоту. Если попасть ему в самую шляпку, то не убьешь. Вот в ножку, если ножку перебьешь, то она повал просто. Потом подходишь трофей такой. Ножка сто процентов. Медведю куда стрелять? Медведю в пах. Да, нет, в пах. Это его деморализует. Он <laughs> только на время. А, а, а, а, извиняюсь, а как, как, как ему попасть туда? Это отдельный вопрос. Надо просто лечь струю ждать, пока он близко подойдет. Нужно подождать... Э, <laughs> да. Нужно подождать зимы, и тогда он идет в спячку, и тогда он подойти. Я бы что-то не хотел, на самом деле, лечь и ждать, пока медведь ко мне подойдет. Нет-нет, нужно пока он в берлоге спит. У нас недавно писали в новостях, что какой-то... Он будто мутавинец откусил медведя язык, когда с ним боролся. Пиздец. Кстати, я тоже где-то такую новость читал, да. Бля, что-то мне не нравится это. Никой не койот, нахуй. Медведь черный. Да хуй с ним, побежали. Тут А лучше, лучше с тобой бежит быстрее, потому что если ты согрешь его, то будет, если будет кто-то сзади. Правильно, когда идете в лес, главное, чтобы был у вас друг, который не бегает медленнее вас, это правильно. Я прибегам на, на, на, на доме, да, это, короче, берлога медвежья. А там медведи уже сидят такие. <laughs> Да. А <laughs> вы руки когти разотачивают. пропадаете. Говорит, хорошо, что мы тогда придумали тогда пометить им на карте, там, что здесь это. <laughs> Тут медвежьи следы. Мишаня впереди по курсу. Еще его следы. Нет, следы. Кажется, тут Мишаня был. В кустах тусовался. Вот он у меня. У меня оружие. Выстрел. Вижу, да, выстрел. Он сейчас на тебя побежит, Олег, убегай. На камень попробуй забраться. А, ты убил его, хорош. Да. Я так и сделал, я сделал на камне. Заскочил. А из чего ты убил его? 7 миллилитрового. Получил ачивку Bear Hug. Да, чувка прикольная. Надо убить бурого медведя одним выстрелом на дистанции менее 25 метров. О, а вот видишь? Бежаню. Вот он. Еще. Это... О, слушай, действительно. Слушай, мы можем сыграть пари. Ты можешь ему насадить, он разозлится, побежит, а я его здесь встречу с луком. Пробуем? Там двоих. <laughs> Не уверен, что я переживу эту встречу. Как тебе больше нравится? А, Стреляю, который тебе удобнее. Тебе нужно дистанцию до них? Да, нет у тебя одного друга. Давай стреляем, ладно. А, нет, сейчас, еще секунду. Я почти подбежал, уже готов, давай. Ой, ваншот получился. Ваншот? Серьезно? А второй? Перебор. Второй сейчас посмотрим. Он в кусту ушел. Куда ты ему попал-то, Олег? Не знаю. Целился в район а, спины. Спины? То есть ты ему позвоночник, что ли, перебил? Да, в шею. Еще интересно, сколько реально, вот, допустим, вы нажимаете «И», какой счет показывается у вас? У меня ноль. У тебя ноль. А, я просто подумал, как то у тебя ноль, если ты охотник главный. Ну, это значит, что я просто еще никого не убил за эту сессию и все. Да, кстати, уже довольно долго длится. Ну, представляешь, никого еще не подстрелил. Да я с ебаным луком хожу, тренируюсь, и, блядь, только Миша не а. попал в нижнюю челюсть, но у него так, есть такая же адамантовая челюсть, блядь, нихуя не пробивается. Ну, понятно, да. Ну, это медведь НКР, он мутировавший. Вероятно, У него две надо... Ну, челюсти. Понимаешь? Вероятно, мне надо лук поменять. Да я просто себе этот индейский лук взял без, без прицела, без нихуя, блядь, и с ним хуй прицелишься. Согласен. Херово быть индейцем. С другой стороны, настоящему индейцу за спиной, конечно, так так что не расстраивайся. Есть, конечно, настоящий индейец. Бил оленя тремя выстрелами из лука, слабыми стрелами. И все равно интегрите 100%. То есть считается, что настолько слабое оружие, что даже страшный раз, то все равно считается. Либо просто стрелу можно быстро и эффективно извлечь из тушки. А дробь или какой нибудь пулю хер извлечешь. Только уже при обеде. За обеденным да. столом. <laughs> Да, видимо, да. А может быть, интегр... может быть, интегрити это не целостность, а честность, типа, знаешь? Я видел, что в немецкой версии это переводится как этик бонус. А, этик бонус, вот, да. То есть, если Анзесов хочешь с магнумом 357 калибра, то это типа нечестно, типа. Да. Зайцы, зайцы, они... У зайца нет магнума, а у меня-то есть магнум. То есть, это, в принципе, уже по определению нечестно. Какой-то бонус дают еще. <laughs> Вообще, на самом деле, я бы не охотился, если у зайцев были магнумы, блядь. <laughs> Ну, если рисковый парень, то почему бы нет? Бля, я пытаюсь, выходишь такой на поляну, там заяц такой подходит, такой... Взводит курок, говорит, пацанчик, ты что, заблудился? во рту. Это, это наша, наша лежанка, да? Да, да, здесь да. забыл. Кожаный мешок. Оставляй всю морковь и пиздуй отсюда нахуй, блядь. Да. Такого. Класс. Сейчас убил одной стрелы. С расстояния в 2 метра. Северного оленя. Нихуя! То есть в упор. Ну да. Северный олень. Лично. Северный олень. Северный. Это была моя последняя стрела, кстати говоря, больше не осталась. То ну, есть тебе при случае даже нечем застрелиться. А можно из лука застрелиться? Я что-то себе плохо это представляю. У него есть 7 Конечно, можно. Оттягиваешь другую сторону, да и все. Я представил, как это выглядело. Нет, просто кладешь стрелу и падаешь на нее. А лук здесь при чем тогда? Ну вот именно, что ни при чем. Ну, надо из вопрос лука, разговор о стрелах. Вверх стреляешь и, и ловишь, пока она вниз падает. Что вы, что вы глупости говорите? Можно из лука застрелиться еще как? Продемонстрируешь? Нет, не продемонстрирую, у меня нет лука и нет желания застрелиться. Нет желания демонстрировать. Но ну, наверняка на ютубе есть куча видео. Даже ты же знаешь, что пока экспериментально не подтверждено. Или как какими-либо другими не методами. подтверждено, это, конечно... Это только гипотеза. Да, это, это теория. Теория, да. Только они совсем не разбегаются. А может это олени-суицидники? Они хотят, чтобы их убили. Убегает. Стреляй. Приготовься и стреляй. Там есть второй, но этот лучше. Хорош. Попал. По-моему, хорошо попал. Аж напутался, не дает в свою сторону бежать. Лося заберешь? А, ко мне давай. Медведь твоего чекнул. Ну, это северный олень, кстати, был. Ага. -а. Блин. Зараза. Кто такой? Он мне там сел. Еще по трупу пробежал. Я тут бак анимацию клуба слышу за 50 метров. Лежит кусок щелкает, Непрерывно. Даже кабарга его не привлекает. Сибирская. А вот ты тоже не слышал нет. Не, не, так я далеко от вас ты пылит, на самом деле очень сомнительно. Кажется, из-за того, что он чукча. А это был воронник или мейтинг? Мальчик. Не, не обратил внимания? Не, нет, он э, предупреждал или... Предупреждение. Опа! Внезапно было. Похоже, не только ты, Олег, охотился. Да, скорее на меня охотились. Значит, Олега сожрали, я понял. Хороший охотник.